No, you can't sleep, you pretend though you don't have hello I am Nandita हमारे चैनल गोवा ब्लॉगर नंदिता में आपका स्वागत है आज मैं आपको गोवा के वाटर स्पोर्ट्स की प्राइस के बारे में बताऊंगी तो चलिए शुरू करते हैं गोवा के वाटर स्पोर्ट्स की एवरेज प्राइस ये है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग बागा टोल बीच में ही वाटर स्पोर्ट का एंजॉय ले क्योंकि यहाँ पास वाटर स्पोर्ट्स की प्राइस दूसरे बीचों के मुकाबले कम है आपके मन में आ रहा होगा कि ये सब नाम क्या है और हमें कौन सी राइड करनी चाहिए तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ की आप लोगों के लिए जेट्स और बोट राइड अच्छा रहेगा जेट्स की बाइक को कहते हैं और बोट राइड में पाँच से छः लोग बैठ सकते हैं और वो कुछ पॉइंट डिसाइड करते हैं कि वहाँ तक ले जाएंगे फिर आप लोगों को वहाँ से रिटर्न करके लाते हैं पैरासेलिंग पैरासेलिंग को पैराकिटिंग भी कहते हैं इसमें एक बोट होती है जो टो करती है मीन्स खींचती है जेट्स की एक्चुअली में जेट्स की एक जापानी ब्रांड नेम है personal water craft mean equipment बनाती है रियल में एक वाटर बाइक है जिसमें दो लोग बैठ सकते हैं और स्पीड के साथ चलकर इंजॉय कर सकते हैं डॉल्फिन ट्रिप यह एक स्पीड बोट होती है जिसमें ये लोग आप लोगों को एक पॉइंट तक ले जाते हैं और डॉल्फिन दिखाकर ले आते हैं बनाना राइड यह एक बनाना की आकार की ट्यूब होती है जिसमें हवा भरी होती है इसमें आठ से दस लोग बैठ सकते हैं यह छोटे आकार की भी होती है इसमें स्पीड बोट टो करती है मीन्स तेजी से खींचती है यह एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है आप लोग जरूर ट्राई करना बोट राइड यह एक स्मॉल बोट होती है जो एक निश्चित स्थान से शुरू होकर उसी पॉइंट पर वापस आती है इसमें चार से छह लोग बैठ सकते हैं बम्पर राइड बम्पर राइड एक स्पीड बोट होती है इसमें डोनट की शेप में एक ट्यूब का रैप्ट मीन से तैरने वाला ऑब्जेक्ट होता है इसमें स्पीड बोट इसको खींचती है और इसमें चार से छह लोग बैठ सकते हैं अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और अगर आपको गोवा के बारे में और जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं thank you for watching bye bye